You know, when I was a kid, many people would come up to me and say, hey, what do you want to be when you grow up? Kai buvau vaikas, prie manęs prieidavo kiti ir klausdavo, o kuo tu nori būti, kai užaugs? What am I going to say? Ką aš jiems atsakydavau? A doctor? Daktarą, ne? Right? But what if, I'm thinking, right? What, what if I actually don't get a job? Tai galvoju dabar, kokį aš darbą tikrai dirbsiu, kas bus, jeigu ne, nu, negausiu darbą apskritai? Am I still Nick Vujicic? Ar aš negavęs darbo ir toliau būsiu Niku Vujčičiu? Yes. Taip. Am I still valuable? Ar aš vis dar vertingas būsiu? Yes. Manau, kad taip. Is there another Nick Vujčič out there? Ar yra kitas Nikas Vujčičius pasaulyje? No. Ne. If you take out my tongue. Jeigu man išrausit liežuvį. Am I still Nick Vujčič? Ar aš vis dar Nikas Vujčičius? You take off my ears. Ausis nulupsit. Burn my skin. Mano odą nudeginsit. I'm still Nick Vujicic. Aš vis tiek būsiu Niku Vujiciciu. You can't touch the soul of a human being. Žmogaus sielos negali sunaikinti. And some of us actually get distracted. Tuo tarpu kai kurios iš mūsų atitraukia. By the things that we see. Matomi, akimi matomi dalykai. And we put ourselves down. Dėl to patys tarsi sumažėjame. Arba mažiname ir menkiname kitus. Or we raise some people up. Arba pakeliame kitus žmonės. But why? Tačiau kodėl taip yra? We're all the same. Juk esame tokie patys. And when I was a kid, though, I thought, but wait a second, maybe I'm not so precious or valuable because I'm just dependent on my parents. Ir kai buvau vaikas, aš galvodavau, kad galbūt aš nesu toksai brangus ir vertingas vien dėl tos priežasties, kad aš priklausau nuo savo tėvų. What I want all the parents to know here in this country. Noriu, kad visi Lietuvo ži tėvai žinotų vieną dalyką. Palaukit, neskubėkit. Nepasiduokit. Jūsų vaikas su negale vis tiek yra jūsų vaikas. Melskit Dievo ir Dievas jums padės. Say, ir jūs dabar turbūt galvot, na, lengva jam čia atėjus kalbėti, jisgi iš Australijos, ar ne? Yes, but because I was born in Australia, Taip, iš Australijos, tačiau dėl tos priežasties, kad aš gimiau Australijoje, home, mylinčioje šeimoje, educated, gavau išsilavinimą. I feel more responsible to come to countries and help as many people as possible. Jaučiu didesnę atsakomybę ir pareigą vykti į kitas valstybės ir padėti maksimaliai dideliam žmonių skaičiui. Tačiau ne tik tai žmonėms, kurie yra prikausti prie neįgalio vežimėlio. Because you see this. Nes jūs matot tokius dalykus. This is a disability. Tai yra negalia. But actually the disabilities of the heart will cripple you more than having no arms or legs. Tačiau širdies negalia labiau lošina negu neturėjimas rankų arba kojų. Fear of failure. Baimė susimauti. Fear of what people think of you. Baimė, ką apie mus pagalvos kiti žmonės. How do you get through that? Kaip tą nugalėti? When I was eight years old, I had a lot of fear. Kai buvau aštuonmetis, mane kamavo daug skirtingų baimių. Again, on this timeline, now to today, Vėlgi vaikštumas per šią laiko liniją, kuri skiria šią dieną nuo mano praeities. I'm 33. Dabar esu 33 metų amžiaus. I'm a husband. Esu vyras. A father of two. Esu dviejų vaikų tėvas. An author. Autorius, rašytojas. A speaker. Lektorius. I've been on two and a half thousand airplanes. Skridau lėktuvais 2500 kartų. Apskridau aplink pasaulį 5 milijonus kilometrų. Aš esu laimingas. Myliu savo gyvenimą. And when I was a kid, kai buvau vaikas, I never thought I'd get married. Niekad negalvok, kad kada nors turėsiu žmoną. I thought no one's going to want to marry me. I can't even hold my wife's hand. Galvok, kad kasgi norės už manęs ištekėti, aš net negaliu paimti savo žmonos už rankos. But now I realize today. Tačiau aš supratau, kad ne, taip nėra. I don't need to hold her hand, I need to hold her heart. Man nereikia laikyti jos rankos, aš turiu laikyti jos širdį. I can love my wife. Galiu mylėti savo žmoną. Cherish her. Branginti. Serve her. Tarnauti jai. Protect her. Saugoti ją, ginti. Be there for her. Būti jai, kai, kai manęs reikia. I don't need hands. Tam man nereikia rankų. I don't need legs. Nereikia net kojų. I thought to myself at the time when I was a kid, I can't even put my arms around my children when they're crying. Atsimenu, kai aš buvau vaikas, ar, arba atsimenu, kai mano vaikai mažiau augo, aš negaliu jų apkabinti savo rankomis. Today when my sons cry, Tačiau dabar, kai verkia mano sūnus, Daddy can't put his arms around them, but they put their arms around Daddy. Tėtis jų negali apsikabinti, tačiau jie savo rankomis gali apglėpti mane. Look, I'm going to tell you right now. Žiūrėk, iš tai ką pasakysiu. I tell teenagers all the time. Visą laiką sakau vaikams. That, you, if you are in a broken home, I believe it's worse being in a broken home than having no arms or legs. Aš jums sakau, jeigu jūs gyvenate pašlyjusioje šeimoje, pašlyjusioje šeimoje gyventi yra blogiau, negu gyventi be rankų ir be kojų. There is no hope in comparing each other's sufferings. Tada negali palyginti, kaip tu kenti ir kaip kiti kenčia. But there is real hope if we find hope. Tačiau tikroji viltis yra apskritai turėti viltį. So the question is, Taigi klausimas yra, what is hope? Kas yra viltis? When I was a child, kai aš buvau vaikas, I saw broken pieces. Mačiau sudaužytus į, daiktų, į, į gabalėlius daiktus. Encouragement takes you closer to the truth of your destiny. Padrasinimas veda tave arčiau tavo tikrojo likimo. Lies take you away from your destiny. Melai veda tave nuo tavo likimo. I'm ugly. Aš esu šlikštus. I'm not good enough. Nesu geras. I'm going to be alone for the rest of my life. Būsiu vienišas visą likusį savo gyvenimą. Maybe it's better if I disappear. Gal geriau būtų, jeigu apskritai išnykčiau. Maybe I should just give up. Gal tiesiog pasiduoti? Maybe there is no purpose. Galbūt gyvenimas yra betikslis. I'm going to be bullied for the rest of my life. Iš manęs tyčiosis visą mano likusį gyvenimą. At age 10 I tried to drown myself in my bathtub. Būdamas 10 bandžiau pasiskandinti savo namų vonioje. And while I was trying to commit suicide, I was stopped with one thought. Mane, man bandant nusižudyti, mane sustabdė tik tai viena mintis. And it was the thought of seeing my mum and my dad and my brother and sister crying at my grave. Įsivaizdavau, kaip atrodo mano mama, tėtis, brolis ir sesuo verkiantys prie mano kapo. And I didn't want to leave them with that pain, so I decided to stay. Man, am I glad I stayed or what? Look how much I would have missed out on. If you're going through something very hard, Jeigu jūsų gyvenimas yra tikrai sunkus arba einate per sunkų periodą, you don't have to fight it on your own. Neturite tos kelionės keliauti vienas. Tell somebody. Pasidalinkit su kažkuo. Speak to a counselor. Kalbėkit su psichologu. And I want you to know there are many people in Lithuania who have come to this edge of feeling like life is over. Noriu, kad žinotumėte, Lietuvoje yra be galo daug žmonių, kurie yra prieėję bedugnės kraštą ir jau galvo, kad gyvenimas yra pasibaigęs. I'm sorry for your pain. Užjaučiu jūs dėl jūsų skausmo. But I love you. Tačiau myliu jūs. And I want you to know that my life is one example. Noriu, kad žinotumėte, jog mano gyvenimas yra vienas pavyzdys. That beautiful things can come from your broken pieces when you give your broken pieces a chance. Kad iš jūsų sudaužytos asmenybės dalelių ir šukių galima sukliuoti puikų ir nuostabų gyvenimą, jeigu jūs tam suteiksite šansą. Nusisukite nuo melo. Come to the truth. Eikit link tiesos. And the truth will set you free. O tiesa jūs išlaisvins. Do I look disabled to you? Ar dabar aš jums atrodo žmogus kamuojamas negalios? No. Tikrai ne. Do I look like I need arms and legs? Ar atrodo, kad man labai reikia rankų ir kojų? No. Ne. Do I look free to you? Ar aš atrodau laisvas žmogus jums? Yes. Taip.